Salut! Astăzi este despre a deruta, care în dicționar este a dezorienta. Uh, sunt câteva uh, persoane puțin mai în vârstă care câteodată te derutează spunând uh, eu sunt bolnav de și în loc să spună eu mă simt trist, eu mă simt abandonat, eu vreau atenția celorlalți. Eu mi-am dat seama de chestia asta pentru că este un fenomen din medicina germanică care spune că destul de anumite boli, chiar și cele grave, uh, noi le facem ca să atragem atenția celorlalți. Și de fapt e și adevărat, ai văzut când ești bolnav, uh, toată lumea te sună, te uh, întreabă ce mai faci, deci primește atenția celorlalți. Câteodată, ca să nu-i mai derutăm pe ceilalți cu boala noastră, ar fi mai indicat să le spunem cum ne simțim